cuidou. Help me! Fora <laughs> de É isso má. ببخشید منو okay من میخوام قبلش شروع برم anomaly لیست رو ببینم ببینیم چیه داره که گیج نشیم تو بازی okay؟ اما توضیح ندادم بازیش اگه مندلا کتالوگ دیدید از اون الهام گرفته و توش من نزدیکتر میشم که صدام خوب بگیره توش alternate و موجوده عجیب غریب میاد از تو دوربین باید شناساییشون بکنیم و بفهمیم کدوم نوعن که بتونیم ببریم win. کنیم مثل یه چیز تو مایه فنفه ولی خب متفاوت تره اینه مثل بازی observation و بچه اوکی you ready اینه مال چیزا من دلوک دلوک این تصویره بریم yes you ready yes برو ready okay let's go man start shift I'm gonna do this shit ah intruder اوکی ایدی ایدی بزن ببینیم سری اوه اوه مای گاد ببین حفظ کن همه اینا چی چه شکلیه لول فرد ویگ ببین نگاه کن اینجا توی این یه دونه تا برجه یه دونه فرشته گربیال این پشته این روی دونه تابلوه اونجا یه دونه قاشقه یه لیوان این روی بیا این ور من هیچ کاری نکردم چه سیاه شد Did anything change؟ چیکار میکنی؟ آه این چیه اینجا؟ این چیزی اومد نه؟ I don't know man خب بزن report menu imagery خب report فکر نکنم اون بالشه عکسش یه جور دیگه بود فقط location اشتباه انتخاب کردی خونه است location. ای بابا location okay. میگم بشه آبجکت بشین این باز باشه نه به نظرت نه اوکی اینجا او قطعا سیم تو دور بینیم چرا نه من نمیخوام اینو بازی کنم بابا دستتون اینقدر نیار بالا لطفا یه دونه اونجا من نمیبینن من جذابیت کنم یه چیزی اون پشت روی این دونه بلوزه یه دونه بیلی بلک اون گوشه رو زمینه همینا رو دقت کن تو حفظ کن تو حفظ کن سخت داریم میبینیم اوکی سقف سقف ستاره داره پنجره بسته از پشتش کسی نیست چند تا آبجکت رو زمینه یک دو سه چهار پنج فکر کنم بد برینیم اه. اه مارک آره <laughs> اوکی دو تا طرح اینجا Is that blood on the نه آتش خاله نمیدونم شایدم شایدم پردهه پشتش خالیه تو آینه دقت کن هیچی نیست کشیده شده است تا نصفه سه تا آبجکت هم این برسین یه دو تا آلوت اون برسین که خب برو <laughs> او ادم اوکی عکس ادم اینجا تلویزیون خاموشه فرد لول اویدنس الان چیکار کنم بزن ببینیم چی میتونیم ببینیم نه نه نه نه اینجا نه اسکول بگرد ببینیم کجاه خب اینجا داره میگه نه آها کلا هست آره بگرد بگرد اینجا هیچی نمیبینیم برو بعدی این عکسش عوض شد نه همین بود نه این نبود نقاشی بچه بود okay پس image imagery کنیم کجا کنه ایمیجری پلیز اوه دیدی evident هنوزم evident ه بگرد بگرد go go go go هیچی نمیبینم نه گو وای از این اتاق خیلی بدم میاد این خیلی تنگه تو چی بود این بود صدا فکر کنم نه دینگ گفت چی بود was ding من دینگ نشنیدم شاید تو اون گوش اومده من okay برو به نظر نمیاد چیزی شده برو آه oh, شیت anything برو ارم؟ I can't see anything برو ببین اصلا تو این بازی با مکث کنی فقط با too many برو برو بگرد پیدا کنی close what این چی کلوز؟ آها این چیزه آدلی حاجی خیلی تمرکز میخواد این بازی قشن و دقت کنی به آبجکت ها وگرنه میرینی ایزی ایزی وایسا چیه؟ دارم نگاه میکنم حفظ شم حفظ شو برو برو تازه 19 دقیقه گذشته او oh شت این این آره، عکس چیز بود imagery ه imagery. اتاق خوابه کجاست این اتاق خواب bedroom دو تا تخت داره دو تا تخت اینه؟ داره ریپورت ام سو گود اوکی report menu رو میبندیم let's گو hmm. جونا چی باید بزنم اینو زیر imagery زیر زمین رو انتخاب کن okay آره آره. یه displacement imagery میشه برو بریم آه no ایتس نات دت displacement میبی اویدنت شد my God چقدر سریع میره جلو دیفیکالتی چیه این <gasps> بابا من نمیدونم این چیه شاید جاش اشتباهه حسین شاید این یکیه نه این این آره آره اینو بزنیم یه جوری پس این چیه؟ آها این راه رو است راه روی زیر زمینه ما اشتباه داریم میزنیم وای خیلی خیلی من لیمو رو ببر لیمو رو ببر یس ریموف شد ایمیجری بود به نظر نمیاد چیزی باشه به نظر نمیاد چیزی باشه به نظر نمیاد چیزی باشه نمیبینم هیچی <laughs> آه تو منی اناملیز بابا یعنی چی open your eyes بذار کارمونو بکنیم سخته بازی چقدر سریعه ببین میخوام speedrun ش کنم okay؟ چجوری میخوای اسپید رانش تا 6 صبح بعد میاریم speedrun میکنم تا 6 صبح <laughs> okay اینجا خبری اولش که تو هیچ کدوم خبری نیست وسایل کوچولو رو خیلی توجه کنیم بهشون ولی تا حالا وسایل کوچولو زیاد چیز نکرده خیلی چیزای تابلویی بوده اولش اکثرم عکس بوده اکثرم عکس بوده <laughs> چی گفتم Oh my این وات وای ریدم تو خودم افتاده تو گوشم چرا سفتش نمیکنی وقتی حس سفت کردم نمیدونم چرا شل شد پاز نمیشه آها اتفاقا سفتش کردم تکون خوردم شل شد فکر کردم سوس اومده روت این رو ولی منی به فاک رفته بود You ready? نه بزن اوکی <laughs> من خیلی میخوام این دفعه دقت کنم جدی چیه؟ چیه؟ الکتریکال یس اوه بجام میگه خیلی طول میده خیلی آلتیه طول میده نایش ایش چیه باره ریپورت کردی؟ میشه بزنی بره وقتی نه الان الان بیارتش رو صفحه سی این یعنی که یه چیزی عوض شده خاموشش آره همون میام خاموش شده میشه این چیز تغییر میکنه یا چی اه اه اه این تغییر کرد چیز میشه چیه؟ دیسپلیسمنت؟ ابلی؟ این نباید داره نباید ساب کنیم که اینو نشون بده عکس Gabriel چیز شده imagery کجاه living room؟ yes report that shit خوب داریم پیش میریم ما چش نزنیم افتضاح داریم پیش یک ساعت رفتیم فکر کنم نرفته بودیم تا حالا نه این اضافه شده oh shit چی است چی میشه displacement آره گفته بود duplicate چی میشه فکر کنم گفته duplicate نه این چیزه این mimic ه. آ بزن mimic و بزن گفت اونی که duplicate میشه mimic ه. okay okay. انامله removed او <laughs> نو oh زهرمار نه شده رو باختیم random میزنم Uh, <laughs> eh, nice. رندوم دج بیبه تو میتونی تا 20 تا دو 20 دقیقه اومدیم من نمیبینم چی اویدنته Bad decision مارک یا اول فس بزن چی من اکنت نمیدونم بابا نمیبینیم دیگه حالا Skip going چی این تصویر هست چی؟ کلیسه هست بچه مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید بچه خیلی نق نق کردم like تون نره و اگه هم کانال subscribe نکردید بکنید آره همین دیگه خدافش